kelmayapti eshak agar shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman judayam qiynalib ketdim chunki u ham mendek azoblanishni xohlayman men shuncha oydan beri qiynalib yuribman u bo'lsa haliyam rohatda yuribdi Barchamiz Jasur Umirovga 15 yoshli qiz tuhmat qilyapti deb o'ylagan edik. Aksincha hammasi boshqacha bo'lib chiqdi. Jasur Umirov albatta hammasini o'zi tan oldi. Qaysi ma'noda? Bu videoni oxirgacha ko'rsangiz hammasini bilib olasiz. Aziz vatandoshlar, bu video boshqa vatandoshlarimizga yetib borishi uchun sizdan atiga bir dona like iltimos qilaman. Kimda kim like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Ha bu orada ziqna, qizg'anchiq, erinchoq insonni Alloh ham xush ko'rmaydi. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, iltimoslarni hech narsa ketmaydi. Yaxshi niyatda like so'radib, marhamat bosib qo'yishingiz mumkin. Men esa videoni boshlayman. Rahmat katta aka. Bu jasur Mirib bilan bo'lgan voqea, undan tashqari har xil 18 plus, kalta yegan, urgan, unga o'xshagan videolar yoki qisqa-qisqa xabarlarni Telegram kanalimga joylab boryapman. Sababi YouTube da mumkin emas yoki YouTube ga juda ham qisqa xabar bo'lgani uchun eng yaxshi, eng osoni shu Telegram kanaliga joylab boryapman. Xolasizlar kommentariyada silkasi bor, sizlar ham o'tib obuna bo'lishinglar mumkin. Tavsiya qilaman. Shu kungacha obuna bo'lganlar hammasi mamnun, bittasi ham norozi bo'lgani yo'q. O'tinglar agar ja, joninglarga tegib, g'ashinglarga tegsa, shunday bezov qilib qo'yinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Demak, mavzuga o'tamiz. Bu video to'la video bo'ladi aziz vatandoshlar. O'shaning uchun oxirgacha ko'rishinglar tavsiya qilaman. Sababi yarimigacha yoki qonigacha ko'rsanglar umuman tushunmashinglar mumkin bu nima deyapti deb o'zingizlar asabiylar buziladi. O'shaning uchun e, do'stona tavsiya agar oxirgacha ko'rsanglar, ha, to'g'ri ekan deb turib, bekordan bekor gunoh qilmaysizlar, ya'ni so'kini boshqa qilib, o'zingizlar o'zingizlar ko'rsatdi. O'shaning uchun oxirgacha ko'rishinglar tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda o'sha jurnalist e, Jasur Umirov bilan telefon orqali gaplashgan va u ovozni qo'qqanidan e, ovozini qo'pol qilib yuborgan, o'sha ovozini sesini, nima deydi, ohangini o'zgartirgan va Jasur umiri deb hech qayerda aytmagan, J qilib qo'ygan xolos. Mashhur san'atkor J 15 yoshli qizda bizda u bo'yda. Xullas, o'sha ovozdan qisqacha qo'yib beraman, sababi ko'pchilik ishonmadi bu ovozga, hatto hamkasblarim bu narsani tekshirishib, ovozlarini tushirishdi. Jasur Umirovni ovozi yo'q qolib bilinib turibdi. O'shanda ham Jasur Umirov emas, Jasur Umirov emas deb o'sha videoda gapirgan, e, gapirishdi, lekin unaqa emas. Men o'zim eshitdim ovozni haqiqatan o'sha tonda chiza Jasur Umirov. Undan tashqari albatta o'zi ham tan oldi, boshqa bo'ldi. Albatta video davomida uni ham ko'rasizlar. O'sha qisqacha Jasur Umirovni e, ovozidan birgalikda eshitamiz, marhamat. Alo. Alo. Eshitaman. Nimaga men bordim kelmading yonimga nimaga borishim kerak shunda a nimaga borishim kerak kelishing kerak emasmi yo'q nima uchun chaqirding bo'lmasa meni yoqqa kelaman dedinglar man nima qilay odamga o'xshab gaplashamiz deding ha odamga o'xshab gaplashyapsizlar shular kimga o'xshab men siz nimani yaxshi olgansiz nimaga yopishmagan man senga man вообще kelganman yo'q bizga qo'limni uchini ham boshlamagan keyin darcha javob beraman mana shu qonun oldida aka manga yopish olib shantaj qilib yotibdilar вообще tushunmayman qiziz bor nima deb yozgan o'shanga pulinglar bo'ldi siz uyingizdan chiqarib olgansiz yuz martalab qiz qochib ketgani delalar yotibdi kattaqo'rg'onda mingta bachchani kelib yozgansiz mana shu bachcha ichida qizni dog' chiqib ketgan otasizda manga gapiring gapirib bor tushunmadim nima deding ha qo'rg'onga oldin ham shu bachalarni ichidan olib ketganmisiz qiz qochib ketganda yo'q bo'lganki bir mikrorayondan kelib ikkitavachcha ichidan olib ketgansiz qizingizni yigiti kim kim ochganigacha hammasini biladi qizni dugonalari hammasi hammasini keltirib beraman man hozir давай shuni menga ertaga sudda keltirib bersang bo'pti hammasini keltirib beraman hammasini hmm. lekin man unga qo'limni uchidan tegib qilganim boshqam bo'lgan ekspertiza nima deyapti nima deyapti xabaring bormi seni yo'q xabar nima desa bo'lsin qonun oldi mayli javob beramiz hammamiz u o'z xonanda bilan telefon orqali bog'landi siz bilan suhbatlashgan videolarini e audiolarini tashlab berishyapti bularda bu yerda siz hay mayli boraman deyapsiz kel deyapsiz e, ko'rishaylik deyapsiz o'sha vaqtda e'tiroz qilmayapsizda o'zbekona yozib bergan bor mani hech kim unaqa majburlagan yo'qligini boshqaligini buni qilgan bolalar ikkita bratishga mushuklarni samarqandli bolalar qilgan ular ularni olmay manga otilgan ishimizni biriktirib olirish maqsadi uy so'ragan balo qilgan siz o'zingiz ham shu ishni qilganmisiz yo'q yo'q bolalarim bo'lgan ekspertizani ham qo'limga da advokat kelyapti ekspertizada o'sha kuni bo'lgan yo'q bo'lgan nazarim bo'lganini balkim lekin man uni man ko'zlarda boshqasi bo'lmagan aytdimki voy yetmagan bizga yetmagan hech narsa xo'p endi aziz vatandoshlar bu yerda qani e, jasur umirov tan olgani deb e, o'sha savol berishinglar mumkin. Jasur Umirov xabaringlar bo'lsa, kun nuqtuz bu narsani olib chiqdi. O'sha kun nuqtuz ham JU deb turib o'sha Jasur Umirovni betiga rasmlarni qoralab tortib, Jasur Umirov deb gapirishga qo'rqdi. Lekin e, masalan bu jumboqli masalani bilib olishinglar mumkin. E, sekin-sekin уже tagi chiqishni boshlagandan keyin Jasur Umirov o'zi ham hattoki jim tura olmadi. Ya'ni Samarq bu o'sha buzilib qolgan qiz va onasi Samarqandni nima deydi ichki ishlarga murojaat qilgan va Samarqand muzeylarini ochmasligini, bu narsani ko'rmasligini xabarini beradi va bular YouTube ga chiqadi, jurnalistlar bilan bog'lanib, jurnalistlar bilan, blogerlar bilan bog'langan holatda bu narsani oshkor qilib hammaga yaygandan keyin Samarqand tamam bu narsani ochamiz deb turib Jasur Umirovga o'sha e, birinchi tergovni boshlab yuboradi. Bu narsani ko'rgan kun.uz va boshqa boshqa e, xabarlar bu xabarni qoldiradi va bu xabarni ko'rgan Jasur Umidov so'kinadi. Ya'ni JU deb qo'ygandan keyin hamma yosh bo'lamas. Jasur Umidov o'zi so'kinib, har bitta narsaga bu yolg'on, senlardan qilaman, shuni qilaman deb so'kinib komment yozadi. Undan keyin bu narsa yana ham jiddiylashishni boshlagandan keyin uje yoqqol blogerlarni tarqaldi bu gap, o'sha e, blogerlar ochib tashadi bu narsani. E, undan keyin Jasur Umirov Instagramdan juda ham savollar kelishni boshladi. Rostdan shuni siz buzdingizmi, shuni buzdingizmi deb. Va rasmda ham ko'rishinglar mumkin. Jasur Umirov o'zi aytayaptiki, bu qiz bilan o'sha restoranda o'tirganman, meni aybim shu deyapti. Ya'ni meni shaxsan fikrim e, bu o'sha Jasur Umirov bu narsani gapirishidan oldin, ya'ni shaxsan o'zim aytgan edim, shantaj bo'lishi ham mumkin. Sababi shunga o'xshagan shantajlar juda ham ko'p bo'lgan va bu ayol e, o'sha qiz e, Jasur Umirovga erga tegishini xohlayotgani, Jasur Umirov meni o'sha buzib qo'ydi, endi Jasur Umirov meni olsin degan xabarlarni chiqqanini hammamiz ko'rib bilgan edik. Hozir videoda oxirida ham bu ovozini qo'yib beraman hatto sizlarga. O'sha e, gapdan keyin bu narsa shaxsan meni fikrim bo'yicha bu haqiqatan shantaj bo'lsa-chi agar deb turgan bir chog'da Jasur Umirov o'zi restoranda ko'rishganmiz deyapti. Bu endi albatta restoranda ko'rishgandan keyin bu narsa albatta bo'lgan. Endi bo'lgan degan ma'noda bo'lgan deilgan e, yerga keladigan bo'lsak, bu qiz o'zi buzilgan bo'lishi ham mumkin. bu qiz e, oldin ham yurgan bo'lishi mumkin. Nimaga desiz, bu yerda biroq birovni zo'rlamayapti. Olib, majburlab, bo'g'ib uyga olib kirib, o'sha e, nomusiga tegayotgani yo'q. O'zi xola billa chiqyapti. o'sha boyligiga uchganmi ortiq chiroyiga uchganmi hayronman o'zi xohlagan ravishda bo'lyapti endi ko'pchilik o'sha instagramni kuzatib chiqdim yozishgan tiktokda ham bu narsa tarqab ketdi jasur aka deb o'sha e, obunachilar jasur yuribdi muxlislar yozyapti ming qiz o'zi xohlab o'zi kelib o'zi e, nima deydi o'zi xohlab shu narsani qilsa ham baribir ham javob beradigan sizsiz e, aka shuncha ehtiyot bo'lishingiz kerak edi degan o'sha e, gaplarni yozishyapti haqiqatan bir tarafdan to'g'ri и e, bilmadim bu borada qonun qanday rol o'ynaydi qonun qanday bu narsaga qaraydi hayronman sababi qiz o'zi xoqishi bilan kelyapti buni birov majburlayotgani yo'q no tepada bilasizlar tergov bo'lyapti уже tepada bu narsani yaxshiroq biladigan Mm, yaxshiroq tagiga yetadigan insonlar bor albatta. Xudo xolasa mana tergovdan keyin tergov mobaynida bu narsani постепенно e, o'rganib boramiz. E, balki hozir qizda ham ayb yo'qdir. Qizda onasida ham ayb yo'qdir. Balki Jasur Mirovda ham. O'sha ikkovidan bittasi albatta ayb chiqadi. Ya'ni ikkovini ham hozir yo Jasur aybdor yoki bu qiz aybdor deyishga siz bilanmi, jicha kuchsizlik qilamiz. O'shaning uchun albatta bu narsani постепенно o'rganganimiz yaxshi. Aziz vatandoshlar, sizlarga o'sha qizda suhbati bor, qisqacha qo'yib beraman. Ko'pchilik ko'rdi, buni eshitdi, ko'pchilik ko'rgani yo'q. O'sha aynan shu insonlar uchun marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Har xil ichimliklar olib keldi. Konyak, shunaqa narsalar bor edi. Siz avval konyak ichganmisiz? Yo'q, unaqa narsalar ichmaganman. Keyin menga majburlab ichirdi. ich ich deb qo'limga tutqazib nima bo'ldi o'zingizni aqlingizni hushingizni yo'qotdingizmi o'sha ichganingizdan keyin meni chaqirdi senga gapim bor dugonang menga seni qiz bola emas deb aytdi dedi shunaqamidi yo'q unga ham aytdim unaqa emas dugonamni chaqirmoqchi ham bo'ldim qo'ymadi men turmoqchi bo'ldim o'rnimdan tirsagi bilan yelkamni bosib olgan edi keyin nomusingizga tegdimi ha keyin chiqib ketdi baqirdi baqirganimdan keyin hammasi keldi ko'chaga chiqib ketdim ko'chaga chiqqanimdan keyin mashinani haydab keldidagi sochimdan tortib urib mashinaga mindirib tashladi oqshommi ha ko'chada odamlar yo'qmi yo'q edi uyda hech kim yashamasmidi yordam berishga o'zini odamlar keyin nima bo'ldi keyin dugonamnikiga qo'yib ketdi dugonangizni opasinigigami yo dugonangizni o'zinikigami o'zinikiga o'sha voqealar bo'layotganda dugonangiz sizga yordam bermadimi yo'q endi hozir nimani o'ylayapsiz o'zingizni qanday his qilyapsiz kelmayapti yashag agar shu narsa o'xshamasa o'zimni o'ldirmoqchiman judayam qiynalib ketdim chunki u ham mendek azoblanishni xohlayman men shuncha oydan beri qiynalib yuribman u bo'lsa haliyam rohatda yuribdi har kun o'lib tirilaman dadam bilan ba'zi bitta uyda yashayapman qonun oldida javob berishini xohlayman qiynalishini xohlayman uyim menga o'xshab aziz yurtdoshlar videolar shu yergacha edi albatta videoda qoling kanalga obuna bo'lib qo'ying sababi bu jumboqni shaxsan o'zim ham qiziqyapman qanday yakun topishiga Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev bo'ldi va albatta o'zingizlar fikrlaringizni sizlar ham kommentariya qoldirishingiz mumkin. Aynan sizlarning fikringlar ham juda ko'p narsani hal qiladi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.